fire falls. C'était pas de prier pour que le feu tombe. The first thing Elijah non, did la première chose qu'il a faite was to repair the altar that was broken. C'était de réparer l'autel qui était brisé. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? There is a kind of grace. Il y a une sorte There de grâce. There is a kind of unction. Il y a une sorte d'onction. There is a kind of fire. Il y a une sorte de feu. That has been hovering around Africa. Qui est qui surplombe l'Afrique depuis. But the reason why it is yet to fall. Mais la raison pour laquelle c'est toujours pas tombé. There are still things that need to to be put in place. C'est parce qu'il y a encore des choses qui doivent être mises en ordre. My assignment tonight Et ma mission ce soir is to call our hearts c'est de nous interpeller to that place pour que nous arrivions à ce lieu where we begin to rebuild où nous allons commencer à even according to pattern à, à rebâtir selon le modèle so Psalm 11 and verse 3 alors Psalm 11 verset 3 The Bible says, La Bible dit, I'm reading in English now. Je vais lire en, en français. If the foundations be destroyed, quand les fondements sont renversés, he said, what shall the righteous do? Le juste que fera-t-il? In architecture, en architecture, It is very easy to renovate a building. C'est très facile de rénover un bâtiment. Even if it is dilapidated. Même s'il est délabré. But it is very difficult, almost impossible mais to renovate a foundation. Mais c'est très difficile, presque impossible de rénover les fondations. In many buildings, il y a plusieurs bâtiments. The invisible part of the building, où la partie invisible du bâtiment, is the part that sustains the structure. Est la partie qui soutient la structure. You usually en général, the foundation goes into the ground. La fondation va au plus profond de la terre. And so when you look at a building, et lorsque vous regardez un bâtiment, where the building starts, là où le bâtiment commence de visu, is not where the building really starts. Ce n'est pas là que le bâtiment commence en réalité. Where the building starts, là où le bâtiment commence, is where the building connects to the foundation. C'est là où le bâtiment se connecte à la fondation. Are we together now? Est-ce qu'on est ensemble? Let me title my charge tonight. Permettez-moi de donner ce titre à mon appel. Authentic Christianity. L'appel que je veux vous lancer ce soir s'intitule La chrétienté vraie. The average believer. Le croyant moyen in the African church. Dans l'église africaine and the average church et l'église moyenne in Africa. En Afrique. Respectfully speaking. Je parle avec respect. Is in trouble a des problèmes. This is not supposed to be a call for condemnation. Ce n'est pas ici un appel pour une condamnation. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? It is a clarion call. Mais c'est plutôt un appel d'alarme. The man of God spoke about destiny. L'homme de Dieu a parlé de destinée. I hope you know. J'espère que vous savez that while destiny was working for Joseph, que pendant que la destinée était à l'œuvre pour Joseph, there were certain things that were happening in him too. Il y a aussi des choses qui se passaient en lui if the time of destiny was there and Joseph had not changed, nothing will happen. Si l'heure de sa destinée arrivait que Joseph n'avait pas encore changé, rien ne se serait produit. So in addition to understanding your prophetic predestination. Donc en plus de comprendre votre prédestination prophétique, you must understand the prophetic responsibility of alignment. Vous devez comprendre la responsabilité prophétique de votre alignement avec ce plan. If you understanding of your prophetic responsibility to si vous ne comprenez pas l'importance de votre responsabilité prophétique qui consiste donc à vous aligner avec Dieu, the Bible la destinée ne prendra pas place. La Bible many est remplie de beaucoup de choses that God said will happen que Dieu a dit allait se produire in the life of others. dans la vie d'autres personnes. And it never happened. Et ces choses ne se sont jamais it produites. Didn't mean God were a liar. Ça ne veut pas dire que Dieu a menti. It meant that for every prophetic Mais word, ça veut dire que pour chaque parole there prophétique, is a responsibility. il y a une responsabilité. A role that you have to play. Il y a un rôle que vous devez